salarios e pensións por un traballo que dignifique a xente Eu vou morrer sin ver sonrir a unha nova xeración Resistirei a gobernos indecentes Insistiré polos teus, polos seus e polos meus Non cansarei ata cadar un forte vento de dignidade Resistirei Cando as pensións sexan blindadas Cando a sanidade sin espera cando ese ensino de primeira cando vai quedar a dependenza Resistiré, goberne quen goberne Vamos a guardar, a ver que dice Momento,